Αναμειγνύουμε ένα αυγό μαζί με ένα σπράδι. 125 ml νερό. 100 ml λάδι. και 125 γραμμάρες τραγιστό γιαούρτι. Προσθέτουμε περίπου το μισό αλεύρι λίγο αλάτι και ανακατεύουμε Βάζουμε ένα κουταλάκι μπέικιν, από πάνω ρίχνουμε ένα κουταλάκι λευκό ξύδι, τα αφήνουμε να φρίσουν και να κατέβουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνουν ζύμοι. Την χωρίζουμε σε 10 μπαλάκια. Τα τοποθετούμε σε αλευρωμένη επιφάνεια. Τα απασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. Τα σκεπάζουμε με πετσέτα και τα αφήνουμε για 10 με 15 λεπτά να ξεκουραστούν. Όταν είναι έτοιμα βάζουμε 10 γραμμάρια μαλακό βούτυρο σε κάθε μπαλάκι και με τα χέρια μας τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τοποθετούμε το ένα επάνω στο άλλο Σε αλευρωμένη επιφάνεια με τη βοήθεια του πλάστη τα ανοίγουμε σε ένα μεγάλο φύλλο. Το χωρίζουμε σε λωρίδες με πλάτος περίπου 5 εκατοστά Τις γυρνάμε ανάποδα και τις πατάμε ελαφρώς να ανοίξουν. Τοποθετούμε κατά μήκο σπασμένη φέτα. Κλείνουμε καλά τις άκρες. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κόβουμε και δίνουμε σχήμα από κουλούρι. Τα τοποθετούμε σε ταψί με κολλητικό χαρτί. Τα αλήφουμε με κρόκο αυγού. Προαιρετικά πασπαλίζουμε με σπόρους. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!